Sonic, what do we do now? Let's go and punch Angela Merkel. Ähm, nicht gerade ein gutes Vorbild. Tch, gell? Grimassen-TV? Was ist das für eine Scheiße? Naja, anscheinend sind das Grimassen im TV. mein Gott, Jacko, du Genie! Wie konnte ich deinen Genius nur je einzweifeln? Du nennst mich ein Genie? Wie das? Sarkasmus. Naja, auf jeden Fall sind diese Grimassen meh. Ne? Tja, das könnten wir auch machen, dann wären wir auch wieder im Fernsehen. Gell? Unsere Grimassenserie wird scherzhaft. Komm, lass üben. Okay, komm. Komm. <laughs> Okay, wir, wir machen das nie wieder. Ja, von Peter und Jacko gibt's nie wieder Grimassen. Das ist eine Grimasse.